بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تو جو تذکیر کر رہا ہے کہ سن رہا ہے وہ بھی تو المدین کا ایک فرد ہے تو اس کو نفع ہو رہا ہے کہ نہیں وہاں اس کو تو نفع ہو رہا ہے کافی آئے تک جگہ صحیح ہے بالکل المعمین کا ایک فرد خود کہنے والا بھی تو ہے جو سنا رہا ہے تذکیر کر رہا ہے اس کو تو نفع ہو رہا ہے چاہے جس قسم کا بھی نفع ہو ایک تو نفع یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہو اور دوسرا نقد نفع یہ ہے کہ اس کو وہ بات کہنے سننے سے یاد رہتی ہے کہنے سننے سے یاد رہتی ہے یہ بھی ایک نفع ہے تو نافع تو ہے نفع سے خالی نہیں ہے اس لیے کہتے سنتے رہنا چاہیے چاہے بظاہر کوئی سننے والا نہ ہو والا نہ ہو عمل نہ کرنے والا ہو لیکن سننا نہیں خالی خالی نہیں رہنا چاہیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے فرق show. آگے جا رہا ہے پوری قومی مائن میں کوئی فرق نہیں سمجھائے گا وقت کی حالت میں خوری میں اگر انفتاح ہوا ذرا سا تو فتح کی طرف آواز ہوئی مائن تو فتح ہو ہی گیا وقف کر رہے ہیں اور فتح کی طرف مائل کرتے ہیں یہی نہیں کہ خالی ہو جاتا ہے بلکہ اس روز گفتگو ہوئی مولانا عبد الحق صاحب جو آئے تھے تو انہوں نے کہا ہی خود زبان سے کہ بتا کی طرف مائل ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے مائل بتا کی طرف کیوں مائل ہونا چاہیے اس میں اور پھر فلق آپ پر کون سی حرکت ہے آپ پر کون سی حرکت ہے یہاں وقت کریں آپ اور فتح کی طرف مائل کر دیں ذرا اس کو بار بار سوچیے تو حرکت کسرا کی ہے آپ مائل کر رہے ہیں آپ بار سوچیے بار بار کیا کر رہے ہیں آپ یہ تحریف نہیں ہے جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں آپ تحریف ہے کہ نہیں میں نے کہا مولانا کا تحریف ہے تحریف ہے تحریف ہے اور سوچیے تحریف ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے بس کہیں سن لیا کسی نے بیوقوفی میں لکھ دیا اب بولے جا رہے ہیں کہے جا جا رہے رہے ہیں ہیں کیے تو سمجھ سمجھ بوجھ کام لو سے عقل دی ہے خدا نے عقل دی ہے خدا نے کسرا ہے زیر ہے صدر کہتے یہ آواز لوٹے کسرے کی طرف تو سمجھ میں تھوڑی سی بات آتی ہے بھائی کسرا ہے کسر کی طرف لوٹ گئی اور لوٹ گئی میرا ارادہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر ارادہ کر کے کچھ کسرا ظاہر کرے تو وقت کی ایک قسم ہے وقت کی ایک قسم ہے لیکن فتح میں تو رو بھی نہیں ہوتا فتح کی حرکت میں تو رو بھی نہیں ہوتا تو فتح کچھ کچھ فتح کا اظہار کیوں ہوگا وقف کر رہے ہیں وقف بھی اسکان کریں گے یہاں روم میں اشمام کا سوال نہیں اسکان ہی ہوگا اس کان کا وقف کر رہے ہیں اور مائل کو فتح کر رہے ہیں اس کان کام ہوا نہ اس کان ہوا نہ کچھ ہوا عجیب عجیب بات کوئی ایک ہی بات صرف ایک ہی تو اس کا جواب دیا جائے آپ اس کتاب کو دیکھیں گے قرآن جو محمود علی القصری صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے القلا کے باب میں اس کو آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب باتیں اس میں اور پائیں گے موقوف علیہ حرف سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہے اس کی حرکت کی طرف آواز مائل ہوگی کیا کہاں سے کہاں لے گئے موقوف علیہ سے ماں قبل پر جو حرکت ہے اس کی حرکت کی طرف ہوگی شاید کیا کہا نہیں نہیں موقوف ہے تو قاف ہے نا اگر کوئی ایسا حرف ہے کہ موقوف ہونے سے پہلے پیش ہے سمجھا خلق خلق خلق تو وقف کرتے ہوئے قاف کی حرکت مائل بزمہ ہونا چاہیے خلق خلق آپ پر کسرا لوٹ رہی آواز کی طرف کی کی حرکت طرف آواز لوٹ رہے عجیب عجیب تماشا ہے ہے تو طرف فتح ہے تو فتح کی طرف ہمارے جو محققین گزرے ہیں یاد رکھیے ایک بات ہمارے ایشیا کے جو محققین غرما فن ہیں جیسے قاری محب الدین احمد الہ آبادی قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے حضرات ان کے زمانے میں اور آج بھی ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے پہلے اس کو سمجھیے ان محققین جیسا دنیا نہ جیت نہ تو عرب میں ہے کوئی اور نہ اور کسی علاقے میں ہے میں تو پہلے کہتا تھا صرف تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عقیدت میں کہہ رہے ہیں علماء ہند اور ہند سے مراد متحدہ ہندوستان آپ ہم سب مل کر کے متحدہ ہندوستان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں عقیدت عقیدت مندی ہے ہے لیکن کچھ اسفار جو ہوئے رابطے کی میٹنگ کے دوران اور دنیا کے بائیس ملکوں کے مکھن بائیس ملکوں کے سب سے بڑے بڑے قرا وہاں اکٹھا ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا ان کو سنا ان سے گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ ہمارے ورما جو محققین ہیں یہاں گزرے ہوئے فتح محمد صاحب اور قاری رحیم بخش صاحب ان کے شاگرد اور قاری محب الدین صاحب اور ان ان کے والد قاری الدین صاحب لوگوں کا کوئی جواب نہیں دنیا میں کوئی جواب نہیں قاری احمد میاں خانوی کراچی میں انہوں نے کہا لوگوں سے میری طرف حوالہ دے کر کے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں معاہد انا بارغا جو کچھ کہہ رہے ہیں بیلا کسی ہیں میں تائید کرتا ہوں اب بعض علماء اختلاط جن کو یہ ہوا کہ صاحب ہم تو لبنان سے آئے ہیں ہم تو یمن سے آئے ہیں اور ہم تو شام سے آئے ہیں اور ہم اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں یہ کیسے اس طرح سے کہہ رہے ہیں ہند کے علماء محققین کا کوئی جواب نہیں ہے تو ہم نے چند ایک سوالات کیے کیا جواب اس کا خاموش کوئی جواب نہیں ہمارا جواب موجود ہے اور ہمارے علماء نے جواب دیا ہے قاری فتح محمد صاحب کے بارے میں تو جانتے ہیں نا اتنے پائے کے عالم تھے وہ زبردست محقق تھے انہوں نے جو شادبیہ کی شرح لکھی ہے عنایات رحمان وہ باقاعدہ کتاب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات شامل ہے اس کتاب کی شرح میں کوئی جواب نہیں اس کتاب کا اگر وہ کتاب عنایات رحمانی عربی زبان میں بہت بس آگے آ جائیں پھر کون ہے وہ دونوں حضرات مولانا کون ہے وہ میرا آگے بتائیے اگر عنایات رحمانی کو عربی زبان میں منتقل کیا جائے تو ساری دنیا عرب انکش سے بدندہ ہو جائے انگلیاں اپنی آ جائیے آگے آ جائیے آگے آ جائیے تو چلے انیس دبا دے ایس دبا دے حیرت سے حیرت زدہ ہو جائے اگر عنایات رحمانی کو عربی منتقل کر دیا جائے دنیا عرب رہ جائے حیران رہ جائے کیا کتاب لکھی ہے ایک نابینا شخص ساری تقریب ان کو آپ سمجھ رہے ہیں نا جب وہ عنایات رحمانی دکھ رہے تھے ہر ہفتے ایک آدمی لکھنؤ آتا خط آتا تو کبھی آدمی آتا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھ سکوں گا میں مجھے خطر دکھلایا پچیسوں کاغذات دکھایا ساری صاحب نے یہ دیکھیے جی، میری موجودگی میں بھی آئے بات اس پائے قاری تاریخ الدین صاحب اور لکھتے ہیں عنایات رحمانی میں مطلب میں لکھتے ہیں کہ اگر میری یہ شرح میری زندگی میں پوری نہ ہو سکی تو موصوف تاری محب الدین صاحب آبادی موصوف اسی طرز پر پوری فرمائیں گے یہ تھے ہمارے علماء محققین تاریخ فتح محمد صاحب اپنا استاد مانگتے تاریخ محب الدین صاحب آبادی کو ان حضرات کی تحقیقات کو کوئی دیکھے کوئی پڑھے پتلی سی کتاب ہے ایک ضیاء الخیرات قاری ضیاء الدین صاحب کی پتلی سی بہت پتلی بہت مختصر ہے آٹھ صفحے کی کتاب اس کی شرح لکھی ہے تنویر الفراف شرح ضیاء الخیرات اردو میں اس کو کوئی دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ صاحب فن کسے کہتے ہیں صاحب فن کسے کہتے پانچ پانچ چھ چھ سطروں کی عمارتوں کو ایک ایک لفظ میں سبو دیا ہے ایک دو لفظ کے اندر اس کو فن کہتے ہیں فن اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی بات کی شرح میں وہ لمبی تقریر کر رہے ہیں اور سامع کہے سبحان اللہ ایک لفظ کی شرح جامی بنا دیا ایک لفظ کی تشریح میں ایک ایک گھنٹہ تقریر کیا یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک گھنٹے کی عبارت کو پانچ منٹ میں بول دو یہ ہے کمال خلاصہ بیان کرو اور خلاصہ میں وہ تمام مسائل آ جائیں جو اصل اصل ہیں ہیں خلاصے یہ کمال ہے تفصیل کمال نہیں ہے تلخیص کمال ہے اس کو سمجھنا چاہیے دریا کو کوزے میں بند کرنا کی مسل مشہور ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا دریا کو ایک پیالہ پانی کے اندر بند کر دیا پورے دریا کا پانی ایک پیالے بند کہتے ہیں نا ندیا بکوزا مسل مشہور ہے مرغ المسل ہے یہ تھے ہمارے علماء دریا کو کوزے بند کر دیتے تھے انگریز امراض اردو میں ضیاء الطراط کی شرح کو کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا یہ لوگ کیا تھے کیا تھے یہ ایک لفظ لکھا ہے میں نے کہا تھا ایک روح سے قلقلہ کو ادا کرتے وقت احتیاط رہے نہ وہ حرکت کی طرف مائل ہو کوئی حرکت نہ کوئی حرکت ہو نہ مجھے تشدید ہو نہ کوئی حرکت ہو نہ کوئی تشدید کیوں کہا یہ اس لیے کہ یہ ممکن تھا جس کو کہا محمود عری ہر مصری نے کہ یوم کنو یوم کنو کہا ہے کہ ممکن ہے کہ پتھر کی طرف امکان ہے تو یہ امکان آج نہیں یہ امکان غفرت کی بنا پر تھا یہ غفرت کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو غفرت میں ایسا نہ ہو جائے کسی حرکت کی طرف مائل ہو جائے آپ نہ تو کوئی حرکت نہ تشدید کیوں غور سے سنیے اسی میں جواب ہے ان بے وقوفوں کا جنہوں نے کہا ہے کہ فتح کی طرف مائل ہو جائے آپ ان وقوفوں کا جواب بھی ہے اس میں لوگوں کے پانچ کے پانچوں شدیدہ ہے نا اسی لیے قلقلہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لفظ آتا ہے کہ شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ آواز مخرج میں حرکت کرے جو کرے سختی کے ساتھ سختی نہ ہوگی پن ہوگا تو آواز کسی طرح بھی جا سکتی ہے اگر چرواہا جانور گورو چرا رہا ہے اور جنگل کھیت میں گیہوں کا دھان کا کھیت ہے اگر ڈنڈا لے کر کھڑا نہ رہے گا تو جا سکتا ہے اس میں اس میں منہ چلا جائے گا اگر ڈھیلا پن ہوا چرواہے کی طرف سے ڈھیلا پن ہوا تو اس میں منہ مار لے گا وہ اگر سختی اور سختی کے ساتھ صفت شدت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اگر کرکلا کیا گیا تو آواز ادھر ادھر ہو سکتی ہے ادھر ادھر ہو سکتی ہے اس لیے فرمایا گیا سختی کے ساتھ آواز مخرج میں جنبش کرے اور حرکت کرے حرکت کرے حرکت سے شبہ ہو گیا حرکت کرے مطلب ہیلے آواز ہیلے ہیرے اکر اکر اکر یہ ہے حرکت جنبش سختی کے ساتھ جو کہ شدیدہ ہے اگر شدت میں ٹھیلا پر ہوا کمی ہوئی تو کسی بھی حرکت کی طرف آواز غائب ہو سکتی ہے نمبر دو اور تشدید نہ ہو قرقرہ کرتے ہوئے غیر مشدد ہے حرف تو تشدید نہ پیدا ہو کیونکہ شدیدہ حرف ہے ذرا سی زیادہ زیادتی ہو جائے گی تو تشدید ہو جائے گی ڈھیلا پن ہوا کمی ہوئی اسی بڑی شدت میں ادھر ادھر حرکت ہو جائے گی اور ڈھیلے پن کے بجائے سختی زیادہ ہو گئی تو مشدد بھی ہو سکتا ہے دونوں طرف جگہ رکھی ہے دونوں طرف سے نکیر کی ہے نہ کوئی حرکت ہو یعنی شدت میں ڈھیلا پن نہ ہو کمی نہ ہو شدت میں اور شدت زیادہ بھی نہ ہو جائے حد سے کہ وہ شدت ہو جائے فلق فلق فلق فلق فلق ہو ہو جائے جائے یہ بھی نہ وہ بھی نہ ہو جائے دونوں کو منع کیا گیا اب منع کیا گیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے کہ منع کیوں کیا گیا ہے ذرا بے خیالی میں حرکت ہو سکتی ہے اور زیادہ شدت کی ادائیگی سے شدت ہو سکتی ہے سے دونوں کو منع کیا یہ آج کل جو علماء علماء اعتراض دنیا میں اس وقت ہیں کیا کہوں میں چھاپے والے ہوتا زبان سے کہتے ہیں بالکل سطحی قسم کے ہیں سارے کے سارے ایک دم سطحی ہیں مجھے بائیس مرغوں کے علماء سے تعلقہ براہ راست ہے سب سے بڑے جو بن کے بڑے آدمی ہیں وہ ہیں علامہ دکتور ایمن رشدی سہیب ایک نام ہے ایک آدمی اس میں سوراسی دکتور ایمن ایمن ایمن کہلاتے ہیں شام کے رہنے والے جب میں جوان تھا اور وہ بھی جوان تھے یہ وقت آئے تھے مئوناتھ بھنجن کا سفر کیا تھا آگم گڑھ حضرت مولانا شیخ الحدیث حبیب الرحمان اور اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کی سند لینے کے لیے ہفتہ عشرہ وہاں قیام کیا ہر ہر کتاب کی سند لی تو وہاں پھر دیوبند بھی آئے تھے میرے پاس آئے میرے پاس بیٹھے باتیں ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی میں نے پاس میری جو مطبوعات تھیں میں نے ان کو دی کچھ کھلایا پلایا دس گاہ بیٹھ کر کے وہ سب ان کو یاد تھا بحرین کی ملاقات جب ملاقات کرائی گئی تو کہتے ہیں آتا وہ شیخ ابو الحسن العظمی انا عارف عارف عارف جتن میں ان کے پاس گیا ہوں دستہ میں مجھے ایک چیز کھلائی تھی بڑی تعریف کر کے اس کو کھائیے اس کو کھائیے میں اب تک اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں آپ کیا تعارف کرا رہے میں جانتا ہوں تو میں نے کہا کہ شیخ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی تو کہتے ہے دن آپ بھی تو سفید ہو گئے یہ سب سے بڑے قاری ہیں ایک کتاب کی تیاری میں پورے انتیس وقت لگایا ہوا محقق ابن الجزری کی جو سردات ہیں جو مراجع ہیں ساٹھ سے اوپر ان کی تحقیق لیے ان کے استاد شیخ حیور السود مرحوم نے ان کو لگایا پورے انتیس تیس سال تک اس پر کام کیا ہے تیس برس تک کام کیا ہے مجھے دکھایا مجھے دیا ان سے میں گفتگو ہوئی بات کے بارے میں گفتگو خود ان کے گھر جدہ میں جا کر کے جدہ میں رہتے ہیں ان کے گھر میں گیا ہوا انہوں نے واد کے سلسلے میں بڑی محنت سے ایسے ایسے کر کے بتلایا سنتا رہا دیکھتا رہا میں وہی واد مشابے بدال مشابے بدال میں نے ایک لفظ کہا بس میں نے کہا شیخ دال میں صفت شدت ہے نام نام اور میں نے کہا خواب جو اس کی ضد صفت رخ ہے وہ نام کہنا بھول گئے نام نام کہا ہے پہلی جملے میں کتاب میں صفت شدت ہے اور خواب میں اس کی ضد ہے رخ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے صاحب دال دار پڑھنے والا اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اتنی کافی ہے بس دال میں کون سی صفت ہے سوال کہنے کا شدت کیا مطلب شدت کا آواز بند ہو جائے سختی کے ساتھ سختی اور ان ہبا سے وقت میں اس کی ضد ہے صفت رخ لو آواز میں نرمی ہو اور جریان ہو انحبا سے سوت ہیں تو بعد میں آواز مشابہ بدار کیسے ہو ایک دوسرے کی ضد ہے ضدوں میں اجتباع ہوتا ہے ضدین اجتباع ہوتا ہے اجتباع ہوتا ہے اشتراک کی سفارش ہاتھیاں کی اسباب ذاتیہ میں اشتراک ہوتا ہے مشترک ہوتے ہیں تو مشابہت غوا کے اندر غوا وہ وہ غوا غوا وہ میں اشتراک صفات ذاتیہ ہے غوا کے ساتھ نصف ہے دونوں میں استعلا ہے دونوں میں اتفاق ہے دونوں میں اور بھی صفات اس لیے مشابہ بھی غوا ہوگا بشرط ساتھ ساتھ مخرج الگ الگ ہے غوا کا مخرج یہ غوا کا یہ مخرج سے امتیاز کر لو جب میں نے کہا یہ شیخ تال میں صفت شدت اور بار میں اس کی ضد اخ وہ نام نام جو پہلے کہا تھا نا میں نے جب کہا کہ تال میں صفت شدت ہے نام نام نام ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا بار میں اس کی ضد صفت رخ تو نام نام کہنا بھول گئے یہ وہ شخصیت ہے کہ جب میٹنگ میں بحث ہوتی ہے کسی مسئلے میں اور کوئی بہت زیادہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو سب چونکہ اپنے اپنے ملکوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہر ملک کا صرف ایک آدمی لیا جاتا ہے بس جب تک وہ زندہ رہے گا وہی رہے گا تو تحقیقات کے بعد ممالک سے پورا حضرات کو ممبر بنایا گیا ہے ایسے ہی نہیں رابطہ عالمی اسلامی میں اور بھی ممبران ہیں دیکھ لیا کہ اپنے ملک میں کچھ شہرت رکھتے ہیں شہرت جیسے ارشد مدنی صاحب ہیں جیسے اور باغ ہیں ان کو ہی بنا دو بنا دیا اب ارشد مدنی سے پوچھا جائے کہ بڑا حرف کی کیا صفات ہیں نہیں بتائیں گے آپ کہیں گے صاحب وہ تو بہت بڑے مولانا ہیں ارے قرآن کریم کے حروف کی صحیح ادائیگی پر اگر قدرت اور اس کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہے تو بہت بڑے مولانا کہاں سے ہو جائیں گے قرآن بنیادی کتاب ہے اصل و اصول ہے اس کا ایک ایک حصہ جب تک آدمی کے اندر اس کی مہارت نہ ہو کیسے بڑا بورانا ہو جائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ارشد بدنی ہو چاہے ان کے بڑے کوئی ہو بس شہرت شہرت بنا لو وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے رابطے میں رابطہ عالمی اسلامی میں خاص قسم کا شعبہ قائم کیا گیا محمد عبداللہ عبداللہ جو تھے سلمان سے پہلے بادشاہ عبداللہ تھے نا یہ ان کی تجویز تھی اور ان کی کیا تجویز ہوتی وہ تو ہی ہی سے تھے ان کے جو ارد گرد علماء تھے وہ محققین علماء تھے ان لوگوں نے عبداللہ کو شاہ عبداللہ کو سمجھایا کہ ایک ایسا شعبہ قائم کرنا چاہیے رابطے کے تحت بہت اچھا انہوں نے قائم کرا ان کی تجویز تھی عبداللہ کی وہ تجویز اب جا کر تین سال پہلے روب عمل آئی ان کی تجویز ان کے مرنے کے بعد شاہ سلمان کے زمانے میں اب جا کر عمل میں آئی وہ کیا ہے المجلس العالمی لشیوخ اقرا اقرا شیوخ القرا نہیں ہے شیوخ اقرا معلمین قراءت جو مشائق ہیں اس ملک میں سب سے بڑے ان کا انتخاب کر کے ان کی ایک مجلس بنائی جائے کے سلسلے المجلس العالمی الاقراء ایسے ایسے حضرات آئے ان سے جب سابقہ پڑا ہے اندازہ ہوا گفتگو سے میں ہندوستان کا ایشیا کا اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آدمی ہوں مجھے میرے طلبائی دھکے دے دیتے ہیں رو رو رو پانی لے رہا تھا مونا عبدالعزیز کا پانی لے رہا تھا میں پانی سردی کے زمانے میں گرم پانی چادر اوڑھ کے آیا بجر کی نماز کی پانی لے رہا تھا اور طلبا بھی پانی لے رہے تھے میں نے لگا دیا لوٹا لڑکی نے ہٹا دیا ایک دو تین چار پانچ پانچ لڑکے ایسے ہٹا ہٹا کر دیں میں نے کہا یار بڑی مصیبت ہے اب پانی سارا ختم ہو جائے گا سردی میں گرم پانی ایک بڑے میاں آئے دار اس مدرسے کے بڑے میاں انہوں نے بھی مجھے ہٹا دیا ہٹا کر پانی دے رہے ہیں ابھی میرے دکھا ارے پانی دکھا معاف کیجیے گا میں نے کہا کس کس کو معاف کروں چھ سات آدمی مجھے ہٹا چکے ہیں کو معاف کر ایک تو میرا حال یہ ہے چھوٹا سا ہوں اب میں گفتگو کروں اور مجھے منہ لگائے اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی مدد فرمائی پہلے دن سے مجھے کہ رابطے نے میرے ساتھ صرف یہ خصوصی برتاؤ کیا کہ ایک مترجم اور ایک خادم اور خادم کے طور پر اس لڑکے کو میرے ساتھ کیا برابر اپنا بھی ویزا اور اپنا بھی پاسپورٹ اور سب کچھ بھیجیے آپ کو شیخ کا مترجم اور خادم بنا کر کے کیا جا رہا ہے اور وہ لڑکا اتنا بہترین عربی میں بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے وہاں کے جو اہل عرب ہے نا وہ کرے نیا صدر جو اس وقت آیا ہوا ہے دو سال سے جب وہ گفتگو کرتا ہے بلال نام اس لڑکے کا ہے گفتگو کرتا ہے تو وہ سکتے رہ جاتے ہیں کیا بول رہا ہے سب کہاں سے بول رہا ہے سب کہ اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ تو جب میں کچھ کہتا ہوں اور وہ بولتا ہے تو خاموشی سنتے ہیں لوگ تو خاص طور سے دکھپور احمد صاحب نے بلال سے کہہ رکھا ہے یا بلال ابو الحمد شیخ ابو الحمد کو میرے پاس رکھا کرو کھانے پر ناشتے پر یہاں مجلس میں میری میز پر میرے ساتھ رکھو آپ دیکھیں گے فوٹو ہر جگہ ساتھ ملے گا ایک ساتھ تقریب کر رہے تھے تو بحث کر رہے ہیں موضوع سے الگ جا رہے ہیں الگ تو پورا احمد سے کہا شیخ اشارہ شیخ کو بہت توجہ ہوئی بہت بولے کیا باتیں کیے جا رہے ہو لمبی تب جا کے شیخ احمد سب سے بڑے وہاں یہ قتل ہے وہ الگ بات ہے کہ افواق کے سلسلے میں ان کا ایک مسلک ہے ہوتا ہے لیکن بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محافظ ہیں مگر جب سوال کیا افواج کے بارے میں تو وہ نام نام بھول گئے بات بالکل ہے تال کے مشابہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محض زبردستی ہے لوگوں کی انتہائی طور پر جہارت یہ چاہے وہ سدیس ہو چاہے وہ شورین بورین ہو انتہائی طور پر بار بار کہتا ہوں آپ کہیں کہ جھٹکے میں چھوک میں کہہ گئے روز کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں چاہے سدیس ہو چاہے شورین بورے ہو جو مشابے بدال پڑتا ہے انتہائی طور پر جہارت کا شکار ہو انتہائی طور پر انتہائی طور پر معمولی نہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دال کا مخرج یہاں ہے کا یہاں جی ہاں ایک گاؤں کے ہے ایک ملک کے نہیں ہے ایک رہنے والا ہے ایران کا ایک رہنے والا ہے توران کا اب رہ گئی صفات صفات میں دونوں الگ الگ ہیں میں شدت ہے وہاں میں اس کی ضد ہے کیسے مشابہ کس کا اس سے ہو سکتا ہے کیسے جوڑ ہو سکتا ہے بھائی اس لیے جب آپ لوگ کہیں گے کہ دار میں صفت شدت ہے کیا اور غور میں اس کی ضد ہے تو اس کے ساتھ مشابات کا مطلب کیا ہے اور کے کے اندر مشابہ ہوگی آواز اس بارے میں نرمی میں ذکر ہے اور ہونے میں اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ صفات ذاتیہ میں دونوں مشترک ہیں اس لیے آواز واد کی وہ کے ساتھ مشاورت رہے گی اور وہ کے مشاورے رہے گی اور مخرج الگ الگ رہے گا دونوں کا تو کہا جائے گا صحیح ادا اس لیے میں بار بار دوہراتا ہوں ان باتوں کو کہ بڑی مصیبت ہے یہ پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ارے ہم نے حرم شریف میں سنا ہے سدیش اتنا بڑا کام کر سدیش رہی سر آئی میں آئے تھے جلد ہی ہم جب میں تھے سات آٹھ سال ہوئے طلبا نے اگلی بھی ہم سے کہا کہ حضرت وہ تو مجبور پڑھتے ہیں بالکل اور آپ کہتے ہیں مجبور پڑھنا چاہیے کا وہ تو ہے ہی تو مجبور پڑھتے ہیں میں نے کہا تم مجبور کو لیے بیٹھے ہو ارے بس ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا بہت بھاری کر دیتے اور خراب کر دیتے ہیں اور لوگ جو دال پڑھتے بھی ہیں کچھ اس سے زیادہ خراب ہو کر دیتے ہیں ہم اسے کوئی پوچھے دو لفظ خالی سوال فوراً چپ ہو جائے بحث نہیں کریں گے بحث کیسے کریں گے مسائل تو سب جگہ ایک ہے ساری کتابوں میں مسائل ایک ہے اس لیے مسائل کو کتاب سے ملاؤ شخصیات و مقامات میں نہیں حرم شریف میں ایسا ہو رہا ہے حرم شریف میں تو اور پتا نہیں کیا کیا ہو رہا نہیں ہو رہا حرم شریف میں ہم نے دیکھا ہے یہ ہو رہا تھا ہم یہاں کریں گے یہ کیا چیز ہے حرم شریف نہیں کچھ ہے حرم شریف اپنی جگہ کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے لیکن جو وہاں آئما ہے جب تک کتاب کے مطابق کتاب سے کے مسائل کے مطابق ان کا اتحاد نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے ان کو کسی کام کا نماز پڑھ لیں گے لیکن تنقید کریں گے ان سے کہیں گے ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کریں چاہے نہ کریں ان کی مرضی ہے کے سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے ہمیں یہاں کتاب دکھائی گئی تھی بہت دنوں پہلے آ جاتے ہم کہا بکواس کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے پتا نے کیسے لکھ دیا اب کیا لکھ دیا ممکن ہے ان کی نظر محمود فرید الحسری کی کتاب پر پڑھ گئی ہوگی ان کی کتاب دیکھی ہوگی انہوں نے پھر دیا ان کی کتاب جو دیکھے ان کے انتقال کے بعد کتاب چھپی ہو اس پر حاشیہ لکھا گیا منہار نامی شخص نے محشی نے زبردست حاشیہ لکھا اس کو ضرور دیکھو اس کے حاشیے کو ضرور دیکھو جو قلقلہ کے بارے میں لکھا ہوا سب صاف ہو جائے گی بات فلينظر الإنسان مما خلق مو نفلے مو کھلتا ہے زبر میں انفتاح فم فتح فتح فتح فتح فتح میں ہوتا ہے ہے ہے ذرا ذرا ذرا سا سا منہ کھلا ہو ہو ہو جائے جائے گا گا کیونکہ حرکات سی بھی بھی پایا گیا گیا کہ ہوگا بہت بہت بہت خفیف حرکت ہلکی حرکت ہے ذرا سے میں ہو جائے گا بہت نازک مسئلہ ہے اس اس کے لیے ہر ہرگز منہ کو ذرا ہوا ہو گیا ذرا فتح ادا کر کے دیکھو ویسے ہی آواز سنائی دے گی أدرى واہ اد اد أدرى أدرى أدرى کہتے ہیں سکون کو فتحے سے بدلتے ہیں یہ کیسی غلطی ہے لہنے جلی ہے لہنے جلی ہے سکون کو حرکت سے بدل دینا اور آگے بڑھائیں گے تو تحریف کی زد میں آ جائے گا تحریف تحریف کی زد آ سکتا ہے انجانے میں اگر ہوا ہے تو رہنے جلی ہے اور جان بوجھ کر کریں گے تو تحریف ہے یاد رکھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو سمجھانے کی کوشش تو سمجھائیے اور سمجھ نہ آئے نا تو کمرے میں بند کر دیجیے پانچ چار پانچ روز کے لیے کھانا پینا سب بند کھانا پینا بند کمرے کر دیے پڑے رہو خانے میں ڈال دو سکون بہت فرق ہے میں تجویز سامنے نہیں آئی سال آپ لوگوں کے کتابوں میں لکھا ہے چار درجات درجاتے کے لیکن حرکت توڑکا تو نہیں ظاہر کسی طرح کس طرح تیار کبھی آپ کہیں شاید شاید چار درجات میں سے کہیں نکلا ایسا نہیں ہے چار درجات درجاتے کے ایک تو ہر کا ہو متحرک ہو خالقہ کا خالقہ تب بھی یہ صفت ادا ہوتی ہے قلقلہ کی کیونکہ صفات لازمہ میں سے ہے صفات لازمہ میں سے ہے جب لازمہ میں سے ہے تو رہے گی ہمیشہ صاحب لیکن حرکت کا لباس آ جانے کی وجہ سے اس پر حرکت آ جانے کی وجہ سے حرکات سکون تشدید یہ حروف کی لباس ہے آپ نے کرتا پہن رکھا ہے کرتے کی وجہ سے بدن میں کئی نشان ہوگا زخم کا کہیں کچھ ہوگا اس سے چھپ جاتا ہے حرکت کے لباس کی وجہ سے اس صفت قلقلہ کا اظہار نہیں ہوگا صفت قلقلہ کا اظہار ہوگا سکون کی حالت میں سکون کی حالت میں اب رہا سکون سکون اصلی سکون اصلی اسے خلقنا خلقنا میں خلقنا اس میں جو قلقلہ کی ادائیگی دوڑتی ہوئی آواز کی کیفیت ہوگی وہ سکون عارضی سے کم ہوگی سمجھے ساکن بسکون وزری خلقنا ساکن بسکون وقفی من شر ما خلق ساکن بسکون وقفی میں قلقلہ کا ظہور ابین کا لفظ آتا ہے ابین مشکور وضعی سے زیادہ ہوگا زور زور پیدا ہوگا زور حرکت نہیں اور یہ درجے ہوئے تین متحرک ہو تو بھی اظہار نہیں ہوتا ساکن ہو اصلی اظہار ہوتا ہے سکون وقتی کے ساتھ ہو زیادہ اظہار ہوتا ہے نمبر چار مشدد ہو ہر فلفلہ مشدد ہو بالحق حق حق حق وطب وما اغنى وطب اگر مشدد ہے تو اس میں ساری کیفیات زیادہ واضح کہتے تھے مطلب کرا گئے سب سے زیادہ ہوگا حق قوت کا مطالعہ قوت قوت اور شدت کا مظاہرہ زیادہ ہوگا حرکت کے اظہار کا کوئی سوال نہیں ہے کبھی خیال آئے کہ ان درجات میں کسی حالت میں کچھ حرکت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حرکت کیسے ہوگی آپ وقت کر رہے ہیں اس کا اس صفت کا اظہار سکون کی حالت میں ہوتا ہے یہ نکال یہیں سے شروع ہو صفت کا اظہار بھارت سکون جب بھارت سکون تو اظہار حرکت کا کیا مطلب بعد میں جملے کو بار بار میں اپنے بھارت سکون اس صفت کا اظہار ہوتا ہے باہر میں سکون سکون سکون تو بھی کسی حرکت کی طرف کا کیا ہوگا ادھر باہر سے سکون کہتے ہو ادھر کہتے ہو کہ پتا کی طرف کچھ کچھ کچھ کیا سمجھتے نہیں لوگ حالانکہ کوئی باریک مسئلہ میں شریف کا مسئلہ نہیں ہے خاص آسان ہے دوہرا لو انہیں جملوں کو بار بار بہن بہت سمجھ میں آ جائے تو قلقلہ کے سلسلے میں مصیبت ہے اور دو عالین کے بارے میں بڑی مصیبت اب آپ کہیں گے صاحب یہ بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کے ہندوستانی سدیش کو جو کہہ رہا ہے اور میں کہتا ہوں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے ہر شریف میں سدیش یوں کر رہے کیا سدیش سدیش کرتے ہو ابو الحسن کا باپ بھی ہوگا اسے بھی کہا جائے قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے کسی کی باپ کے گھر کی کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یہ اور حرم شریف میں جہاں نزول ہوا ہے قرآن کا وہی گڑبڑی کر رہے ہو سدیب کیا چیز ہے شریف کیا چیز ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کلام رائے کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے اس لیے مجھے کچھ نہ کہنا مولوی ہو یہ مولوی بہت جلدی فتوا لگا دیتا ہے یہ قوم جو مولویوں کے ہے نا یہ کو صرف فتوا دینا آتا ہے بہت فتوا دے نہ ہو تو روزہ رکھو فرض ہے اور خود بغیر کسی کے سے کمرے بیٹھ کے کھانا کھا بند کر کام کیا میں وہ قبض کی بیماری ہے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت بیشی تکلیف ہو گئے اس لیے ہم روزہ نہ رکھو خود نہیں روزہ رکھے گا اور فتوا دے گا کہ روزہ ضروری ہے یہ مولویوں کی قوت ہے لماذا تقولون ما تفعلون لتهملوا تلك ثم يتدعون تلك يا أيها الذين آمنوا مؤمنتهم لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقصد عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اس لیے سمجھو بھی اور سمجھاؤ بھی جلدی سے کہہ دینا میرے جانے کے بعد کہ ارے بھائی وہ تو مہمان تھے اور پرنسپل صاحب کے مہمان تھے کیا کہتے ان کو تنہائی میں ہم کو ملتے ابو تو ہم بتاتے ٹائم بتاؤ ٹائم ٹائم بتاؤ ہم تمہارے گھر آئے بلا برا لو پورے بنگلہ دیش کے تمہاری اور کو برا لو اور ٹائم بتا دو آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہمارا تم مسئلہ جو زور سے بولنا ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ مسئلہ بول رہا ہوں کتاب بول رہی ہے مسائل بول رہے ہیں میری کیا ہے میری کیا احمد شاکر دیکھ کے بعد بات نکل جاتی ہے احمد شاکر بہت بڑا مقدس عرب کا ہو رہا ہے انہوں نے کتاب لکھی حدیث پر کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا اس کتاب میں اگر کوئی خامی کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کیا جائے ہمیں مطلع کیا جائے تمام بڑے بڑے ورما جو دنیا میں تھے بڑے بڑے علماء حدیث حدیث کے بڑے مختلف سب کے پاس مجھ سے بھیجے ہوئے پورے ایک سال تک خاموشی رہی کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی اس کتاب میں کوئی خامی کوئی کمی ہے کوئی آواز نہیں پورے ایک سال تک حضرت مولانا حبیب الرحمان اور لکھتے ہیں کہ پورے ایک سال تک میں نے انتظار کیا شاید کوئی اہل علم بڑے بڑے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں شاید کوئی قلم اٹھائے بھائی ایک سال تک انتظار کیا کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی تو پھر میں نے اس کے دراب لکھا پوری ایک کتاب لکھ دی پوری ایک کتاب لکھ دی مونا پورا جی صاحب اور بھیج دیا اگلے ایڈیشن میں اس احمد شاکر نے کتاب کا ایڈیشن روک دیا بند بینڈ لگا دیا نہیں پھر سے چپل گیا اس کے بعد ان کی اس کو مکمل طور پر چھاپا اور شکریہ اب ان کو دیکھیں گے مولانا حبیب الرحمان صاحب کو آپ تو کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو یہ حبیب الرحمان صاحب نہیں ہے میں اپنے لڑکوں کو لے کے آیا تھا مولانا حبیب الرحمان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے طلبا کو کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہیں شولہ کی ممبر ہے اور تصویر لائے ہیں چلو مسافر کر لو آپ سے آپ دیکھ کرو ایسے آدمی کو تو مغری مسجد سے نکل کر کے اصل کی نماز پڑھ کر کے مولانا وہ ہمیشہ کچھ بخار کا رہتا تھا ان کو چادر رہے تھے چادر چادر اوڑے ہوئے نکلے اور میں نے روڈ پر پہچان دی میں کچھ ملتا رہتا تھا ایک ہی جگہ کے رہنے والے تو رک گئے رک گئے دیکھا سوال کیا گویا کہاں ہو کیا ہو انہوں نے لڑکوں کا اشارہ کیا سب لڑکوں نے مسافہ کیا پوچھا کہاں ہو بندہ یہی پڑا تھا ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور کیا کرو ٹھیک ہو اچھا چلے گئے ان کا بھائی دیکھا کہا کہ یہی تھے ہاں بھائی <laughs> یہ ہو رہا بالکل ہمارا میں سمجھا ایسے ہی آپ نے کسی سے مسافہ کرا دیا مجھ سے دو انگل چھوٹے مجھ سے چھوٹے کچھ کالے کالے کرو کے کی طرح چہرہ بھی ایسے ہی بناوٹ بھی چہرے کی کوئی خوبصورت نہیں دبلے پتلے ایک دم ہڈی کا ڈھانچہ کون مانے گا آج کل تو تصور آتا ہے حبیب الرحمان العظمی اتنے موٹے تو ہوں گے اور لمبے ہوں گے چھت کے برابر اتنا بڑا پکڑ باندھے ہوں گے سر پر اور ایک چھڑا ہے چھڑی نہیں چھڑا چھڑا ہوگا ہاتھ میں آگے پیچھے دس بیس ہوں گے آدمی ہوں گے ایک دم ہلکے پھٹتے تھے لیکن جب وہ کلام کرتے تھے تو دنیا دنیا کے بڑے بڑے ورما کا سانس رک جاتا تھا ساتھ ہو جاتا تھا ساتھ یہی احمد شاکر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد شاید ان کو عادت تھی تفریح کرنے کی مشی صبح کو فجر بعد اور حبیب الرحمان صاحب کی ساری زندگی صبح کی نماز کے بعد تفریح کرنے لگے آگے آگے احمد شاکر اور ان کے دسوں خدام دسوں خدام تھے دائیں بائیں آگے پیچھے اور گفتگو مسئلے پہ چل رہی تھی کسی مسئلے پر اپنے علم حضرات علمی باتیں کرتے ہیں مسئلہ چل رہا تھا پیچھے پیچھے مولانا حبیب الرحمان صاحب جا رہے ہیں اتنے پیچھے تھے کہ ان کی آواز کان میں آتی تھی بس ان کے ساتھ جب ایک خالد تھے مولانا ضیاء الحسن صاحب ندوت العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث مولانا کے شاگرد وہ صاحب کے خادم کے طور پر سات سال دس بیس قدم چلنے کے بعد احمد شاکر نے کوئی بات کہی اور نہ حبیب الرحمان صاحب نے پیچھے سے کہا لا واللہ لا حق لا لا لا لا کون ہے یہ سارے علماء جو ان کے سار خدام سے بڑے بڑے سب کی گردنیں گھوم گئیں یہ کون ہے یہ لا کہتا ایسا نہیں غلط غلط غلط سب گھوم پڑے من انتا کون ہو تم کون Huh. بجائے مولانا مولانا نے منع کیا حدیم صاحب کو ہاں اردو میں کہا کچھ نہ بولنا فرمایا کہ حبیب الرحمان حبیب الرحمان خالی حبیب الرحمان سے پتہ چلے گا سب حبیب الرحمان ہے دسوں حبیب الرحمان آتے جاتے ہیں ذہن میں سب تھا کہ جو العظمی شیخ الحدیث ہے وہ تو ہے بتا دی کیا ہوگا پتا نہیں کیا ہوگا یہ تو کوئی ایسے ہی ہوئی ہے دیہاتی گاؤں کا دہان من حبیب الرحمان العظمی الشیخ حبیب الرحمان العظمی مصنف جو حمائی دی مصنف حبیب الرحمان مصنف سر جگہ لیا نعم صاحب شاکر کا تو ہار عجیب ہو گیا دوستو انہوں نے اٹھا لیا ان انہوں اپنے گردر بٹھایا رحمان صاحب نے حبیب الرحمان ہر آدمی کا پاؤں زمین پر چلے شاکر کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا حبیب الرحمان کو دیکھو تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اور جب کرام کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ اٹھ جاتے تھے اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا خاص طور پر فن یا رجال میں کوئی جواب نہیں اپنے کوئی ابو مدا تین بار خبر کیا انہوں نے محمد تین بار ساری دنیا سے رجوع کرنے کے بعد اب کوئی ابو مدا پر اطمینان نہیں ہوتا تھا تو آزم کا میں نے مقدمہ پڑھا ہے اور اس وقت اس زمانے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا سبق میں کہ ابھی وہ رحمٰن آدمی کا نام نہ آتا تو بھائی مسائل کو ابو الحسن سے نہ ملانا کہ نہیں ابو الحسن جو ہے اس نے یوں کہا تھا دیونا میں اے ہوگا کوئی وہ دو فٹ کا وہ دو فٹ کا نہیں کتاب سے ملاؤ مسائل کو کتاب سے ملاؤ کتاب سے بڑا کوئی نہیں نہ ابو الحسن نہ سدیس اور کتاب کو سمجھو اہل علم و تحقیق سے خود ہی نہ بیٹھ جاؤ نہیں کر کے اب لکھا ہوا ہے الفارا کے بعد میں کہ نہ کوئی حرکت ہو نہ تصدیق لکھا ہے اب اتنے سے کام نہیں چلے گا اس کو سمجھو اب کہ نہ کوئی حرکت کیوں کہا سیون شدت میں اگر کچھ کمی آئی تو حرکت کی طرف میران ہو سکتا لیے منع کیا تھا شدت میں کمی نہ ہو شدت کے ساتھ آواز مانا جائے اور شدت شدت کی تشدد میں شدت کی سختی میں زیادہ ہو جائے گا تو مشدد بھی ہو سکتا اس کو بھی منع کیا گیا اس کو بھی منع کیا گیا دو وجہ سے اعتدار کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ خود بہت سمجھنے کی کوشش نہ کرو کوئی مسئلہ ہو اس کو لکھو اور معلوم کرو کسی محقق سے خلق من ماء دافق اب دافق پر زیر ہے تو دافقین رافع دافق دافق فتح کی طرف مائر کر دے کیا تو کہ بات کسرہ دو دو زیر بھرے ہوئے ہیں تو آپ خدا کی طرف مائل کر رہے تمہارے باپ کے گھر کی کتاب ہے یہ کچھ لوگ کی طرف مائر کرتے ہیں خلق خلق خلق خلق میں تو نہیں کریں گے دماغ خراب نہیں ہے آپ نے غور سے دیکھا نہیں کیا کیا دیکھا لگا ہوا ہے نا کیوں لگا ہوا ہے کون سا حرف ہے ان کی حرف کی ادائیگی میں لگا ہوا تھا کون سا حرف تو میم کا مخرج کیا ہے کہ نہیں مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی ملے گی نہیں یہ پورجا پورجا ہے نا پورجا الگ ہونا تھوڑا کچھ یہ اندرا پاگل پڑے کہنے کی بات میم کا مغرج کیا ہے بھائی دونوں ہونٹوں کی خشکی تو کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے وربا وہاں آئے اخبا ہو گھر صاف وضاحت کے ساتھ تفصیل روایت ہوا ہے اس کی اخبا کا مطلب کیسے ہو دونوں ہوٹوں کی خشکی مین کا جو مخرج ہے خشکی یعنی پا کے بعد والا ہی حصہ خشکی کا یہ نہیں خشکی نہیں پا کے بعد والا ہی خشکی کا پہلا حصہ وہ دونوں حصے مین کے مخرج کے آپس میں ضعیف ملیں ضعیف ملیں گے پر پرجا نہیں ہوگا علیحدگی نہیں ہوگی علیحدگی ہو تو پاگل پن آئیے پاگل پن آئیے نیم کا بخر دونوں ہوٹ ہے تو الگ ہونے کیا مطلب ضعیف ملیں گے ضعیف ملیں گے ملیں گے ضعیف جو پڑھنے والا ہے وہ محسوس کرے گا لیکن والا قریب سے محسوس کرے گا کہ مل رہا پورجا نہیں ہونا چاہیے پورا ہوا نہیں ہونا چاہیے پھر جب ہننا پورا ہو جائے نفس کی عبادت سے تو واقو واقو اس کے مغرے سے قوت پیدا کرنا چاہیے یعنی طریقہ کیا ہوگا بھائی نکلے گا کیا سمجھے کیا نکلے گا اگر برا رہا تو کیا نکلے گا کون سا سمجھ آ رہا آپ بتائیے کیا ہوگا کون سا سہارا ہوگا کچھ سمجھ آ رہا ہے کیا کا جو قول کیا ہے عثمان سید عثمان الملاوسی مصری اپنے زمانے وقت کے بہت بڑے استاد تھے ابھی جلدی کے ہیں میں نے اپنی کتابوں کا تعارف کرایا ہے دوسری جلد میں بہت بڑے استاد استاد کا اساتذہ تھے وہ اس کے قائد تھے ارجا کے اتنا بڑا آدمی پچاسوں ہزار شاگرد کاغذہ اس کے کون اس سے بحث کرتا ہو لیکن مسئلہ ہے مسئلہ ہے کوئی بھی ہو مسئلہ ہے تو بحث تو کرنی ہے بحث کرتے کرتے کرتے پچیسوں سال گزر گئے آخر کار ان کی سمجھ میں بات آئی رجوع کیا رجوع کیا اور یہ پوری بحث میں بحرین کی میٹنگ میں تھا ایت العالمیہ تحفیظ القرآن قریب مجلس ثانی میں تو مقالہ مقالات پیش کیے تھے دنیا سے تقریباً ڈھائی سو مندوبین بلائے گئے اس میں ڈیڑھ سو عورتیں بھی تھیں کیا مصاف دنیا ہے ہمارے یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں آئی ڈیڑھ سو عورتیں آئی تھیں نصاب کے اندر مکمل وہ تھی اور بحث کرتی تھی اللہ ان کو موقع دیا گیا مائک دیا گیا کچھ بیان کرے ایسی ایسی بحثیں انہوں نے کی ایسی ایسی بحثیں کی کہ ہمارا دماغ کھل گیا لوگوں کا عورت ہو کر کے اتنی شاندار بڑی بڑی مدعو کیا گیا تھا پیچھے ان کی سب تھی آخر میں آگے تو جب مقالہ سنایا ہے ایمن صاحب نے اپنا تو اس وقت وہ مناقشہ بھی ہوتا ہے مقالہ مناقشہ بھی ہوتا ہے سوالات کرتے ہیں جب مقالہ پورا ہو گیا تو اجازت ہوئی مناقشہ کرے کسی کو سوال کرنا ہو سوال کرے تو ایک صاحب نے سوال کیا اور یہی سوال ہوتا یہ پرجا والا نیند کے سلسلے میں انہوں نے جواب دیا بہت تفصیلی جواب دیا اس میں انہوں نے اپنے استاد کا کیا پوری تفصیل بیان کی تو میں نے کہا بھائی میرا تو بحرین کی اس کانفرنس میں آنا وصول ہو گیا میرا تو وصول ہو گیا کامیاب ہو گیا میں کچھ نہیں مجھے چاہیے ایک چیز مل گئی جو میری دائت میں مل گئی چیز بس پورجا نہیں ہونا چاہیے ان سے بات چلی تھی پہلے الفلا اسی بسری سے انہوں نے ڈاکٹر یاد انہوں نے رجوع کیا اگر کوئی کچھ کہے تو یہ بھی علم رہنا چاہیے کہ انہوں نے رجوع کیا رجوع کیا ہے اس وقت کوئی قائل نہیں ہے پرجا کا بیچ میں کھلا رہ جائے میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگر بیچ میں کھلا رہے گا تو ہوگا کیا بھائی کیا ہوگا تو سمجھ آ رہا ہے بہت سہارا نکلے گا ہوگا بس کوئی حرف نکلے گا کوئی حرف نکلے گا اور ایک دوسرے کو سناؤ حرف نکلے تو مجھے بتاؤ بھائی کچھ بھی نہیں بھائی فضا خالی جگہ سے کون حرف نکلے گا خالی جگہ سے ہوا متا جو ہے اس کی مت کے دوران میں ہوا باہر جاتی ہے ٹکرا ہو رہا آواز کا کوئی حرف نہیں ادا کسی حرف کی ادائیگی نہیں ہے ہی نہیں حروف کی دو قسمیں ہیں اصلیہ اور فرعیہ اگر آواز حلق زبان ہوٹ جو تین اصول مخارج ہیں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہو تو وہ حرف اصلی ہے اور اگر آواز کا پتہ نہ چلتا ہو کہ یہاں سے نکل رہی کہ وہاں سے نکل رہی لگتا ہے یہاں سے بھی نکل رہی ہو وہاں سے بھی نکل رہی ہو اس کو حرف فرائی کہتے ہیں تو اس طرح سے منہ کھلا رہے نیند میں اس کو کچھ بھی نہیں کہنا چلتا ہے نا کہیں کہیں جا بالکل وہی جب کہہ رہا اتنے بڑے اچھا میں بول گیا کہنا اتنے بڑے آدمی تھے وہ کہ حکومت میں بھی ان کا بڑا اثر تھا عمر میں بڑا اثر تھا اس لیے کوئی کہنے کی پورے کمزور سے زوردار طریقے سے کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اس لیے بہت زمانے تک چلتا رہا آخر کار جب تمام علماء محتفین پیچھے پڑ گئے ان کے سمجھایا اللہ توفیق دی وجود ایک زمانے تک بہت زمانے دراز سے چلتا رہا سلسلہ جب زمانے دراز تک چلتا رہے گا مصر سے مصر سے تو مصر تو مصر ہے بھائی ساری دنیا متاثر ہوگی دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے ضعیف ملیں گے گنا ناک سے ادا ہو جانے کے بعد دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ مغرب جو ہے قوت سے مل کر کے ادا کیا جائے گا اور خشکی کا مطلب یہ خشکی نہیں اوپر کی بالکل یہاں تک آخری خشکی کا وہ حصہ جو تری کی بعد ہی شروع ہو جاتا ہے یاد رکھیے ورنہ بڑا عیب پیدا ہوگا اما کی خشکی ہم ایسا لگتا ہے یہ نہیں یہ یہ اوپر کا یہاں یہاں سے یہاں تک کا نہیں بلکہ تری کے بعد والا ہی جو شروع ہو جاتی ہے تری یہاں ختم ہوئی وہی سے جو شروع ہو جاتی ہے وہ برابر وہ مراد ہے خشکی کا پورا کا پورا حصہ یہاں تک نہیں بہت عیب ہوگا پڑھنے سننے میں اما اما نہیں اما اما ذرا سا نیچے کر دیجیے تو با ہو جائے گا ذرا سا نیچے گئی کہ تو با اور ذرا سا اوپر ہوگی پورا ہوٹ نہیں پورا ہوٹ Thank Yep. راز کا تصادم ٹکراؤ ٹکراؤ تو اس تصادم جسمین کے نتیجے میں وہ سانس آواز ہوئی سانس اور آواز کا فرق کیا ہے تصادم جسمین جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی آواز بنے گی اگر تصادم جسمین نہایت ہلکا ہے تو سانس کی کیفیت رہے گی جی۔ نہیں صفت کا کباڑا ہو جائے ہو جائے زور سے نہیں میں جس میں اب دیکھیے آواز سنائی دے رہی ہے حالانکہ ٹکراؤ ہے دونوں ٹکرا لیں ٹکرا رہے ہری بھائی آپ سن رہے یہ ہم سے اور یہ ہلکا ہلکا بھی رہے گا تو قریب والا سن سکے گا یہ سانس جیسے یہ بھی سانس سانس وہ ہے ٹکرا گئی ٹکرائی تو اور سانس گدھا بھی رہتا ہے بھی سانس لیتا ہے وہاں تصادمی جس میں زیادہ ہوتا ہے کیسی آواز ہوتی ہے انکر اسوات تصور الحمید سانس ابتدائی درجے میں ہو تو سانس اور اس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں انتہا پیدا ہو آگے بڑھ جائے تو آواز اور پھر آواز کے درجات آواز کے درجات ٹکراؤ کے درجات آواز ایک چکر ہوتا ہے ایک آدمی ایک آدمی چکر کھا جاتا جاتا ہے ہے گر خراش خراش آ جاتی ہے ایک چکر ہو گاڑی سے چکر پیار ہوتا ہے جیسا ٹکراؤ ہو ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں اور گاڑی کے پاس سے ہو جاتے ہیں گاڑی کا کوئی حصہ صحیح نہیں رہتا بھی تصادم ہوتی ہے تصادم جیسا تصادم ہو اور کلا کے حروف میں تصادم شدت کی وجہ سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے اس لیے آواز نہ ہو جاتی ہے تصادم ہوا ایک تصادم ہوتا ہے یہاں تصادم ہو جائے تو ایک کلو میٹر تک آواز جاتی ہے دو گاڑیاں ٹکرائیں سے دو اور بادل بھی ٹکراتے ہیں بادل کیا ہوتا ہے گرج ہوتی ہے بادل میں کیسے ہوتی ہے ٹکر ہوتی ہے ٹکر تصادم کی وجہ سے وہاں تک آواز جاتی ہے تصادم کے درجات روح کے اندر اسی سے درجات پیدا ہوتے ہیں فسادوں میں جسمین کے نتیجے میں اور پڑھاؤں ارے بھائی کئی دن باقی ہیں کئی صورتیں باقی یہاں سے کئی صورتیں باقی ہیں بھائی ایک دو تین آٹھ آٹھ پھر خراب ہو گئے سات سات آٹھ آٹھ پھر خراب ہو گیا یہی بیٹھے بیٹھے خراب ہو گیا سات آٹھ بھی خراب ہو گیا بھائی آٹھ آٹھ مان لیجیے آٹھ ہو گیا کچھ کر لیا آپ نے کچھ کر لیا ایسی باقی ہے آپ بتائیے صاحب کب دھکے دے رہے مجھے آپ دھکے کب دے رہے ہیں یہاں نو دن ہے ایک ایک ہاں؟, ہاں ہاں دیکھیے والدہ بہت سیریس حالت اس وقت وہ آپ کا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا کی قبولیت آتی ہے حادث میں دعا قبول ہوتی ہے تو سب حضرات دعا فرمائیں ان کی والدہ اللہ تعالیٰ صحت اور عطا فرمائے راحت عطا فرمائے اللہ وسلم সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে পারেন